پرتگال کے مشہور football player Cristiano Ronaldo کا کوکا کولا کی بوتل کو ہٹا کر پانی کو قریب کرنے پر محض تین دن میں کمپنی کو چار ارب ڈالر کا نقصان سہنا پڑا اس نقصان کے بعد کوکا کولا کمپنی کی سینئر مینجمنٹ نے رونالڈو سے ہنگامی بنیادوں پر رابطہ کیا اور رونالڈو کو برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پر محض چالیس سیکنڈ کی ایڈورٹائزمنٹ یا تشہیری مہم کے لیے پچاس کروڑ ڈالر کی آفر کی بعض ذرائع ایک ارب ڈالر کی آفر کا کہہ رہے ہیں اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا مسلمان کھلاڑی ہوتا ان کا کیا جواب ہوتا اس آفر کے مقابلے میں کرسٹیانو رونالڈو نے تاریخی جواب دیا کہا کہ جو چیز میں اپنی فیملی کے لیے مناسب تصور نہیں کرتا اور ہمیشہ خود کو اور اپنے بچوں کو اس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہوں بلا کس طرح محض ڈالروں کے لیے دوسروں اور ان کے بچوں کے لیے اس کو پروموٹ کر سکتا ہوں دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں کامنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں